Ola, vamos a falar hoxe de eh, algúns conceptos básicos de relacionados co escritorio Plasma. Teño escrito blogs, na, na propia web, na, no apartado de blogs hai algún blog sobre Plasma. Teño escrito artigos en foros, pero eh, nunca é o mesmo ver como funcionan as cousas que ler un que alguén che conta que se presionas aquí e pulsas alá e seleccionas aquel menú, incluso se che pon imaxes, nunca é o mismo velo que, que facelo. Ben, Plasma é un escritorio eh, que por defecto é moi semellante a as vellas versións de Windows, Windows 7, Windows XP, quizáis incluso máis Windows 95 e eh, 98 UNT, que dos que herda, digamos, a filosofía de, de concepto. ¿no? Tenemos un fondo de pantalla que se puede cambiar, tenemos iconos en el escritorio, tenemos un panel donde hay una bandera de sistema con alguna aplicación que está en uso, con volumen, blog de portapapeles, o reloxo, e temos un lanzador de aplicacións. Ben, hasta aí eh, a, vis, a representación por defecto é moi semellante a de a que traía Windows naqueles tempos e incluso al, en parte ao que están facendo agora outra vez con Windows 10 pero dende logo non se parece moito ao que se facía con, con Windows 8 eh, se usas outros escritorios verás que teñen configuracións por defecto moi diferentes pero este opta por o modelo clásico instálalo, tes unha configuración clásica e ti personalízala na maneira que che sea máis conveniente. Hai moitas opcións de configuración e se poden perder moitas horas na configuración do escritorio porque as posibilidades son moitas. E tropar un turmino medio entre cousas que son necesarias e cousas que simplemente lucen, pois non é tampouco moi doado para a maioría dos usuarios, pero pero están aí usuarios novos que se acheguen por primeira vez, pois a maior, non atoparán moi interesantes a maioría destas opcións e seránlle máis unha pérdida de tempo que outra cousa, mentras que outros usuarios pois casi non poderán vivir sin elas. Ben, o lanzador de aplicacións que trae eh, este plasma concreto é o lanzador de aplicacións de que por defecto utiliza OpenSUSE, Gecko. Este lanzador é un lanzador con pestañas, onde hai unha pestaña de favoritos, as que se poden añadir ou quitar a aplicacións, un menú de aplicacións ao uso, un menú de lugares e aplicacións de sistema concretas, por exemplo, este é a configuración do sistema, esta é unha aplicación de información de, do sistema que temos instalado, lugares, pois as carpetas tradicionais, pois escritorio, descargas, a persoal do usuario, o liso e, e outras un historial coas aplicacións e os documentos máis recentes ou máis usados aunque aquí se mostran os máis recentes hai outra pestaña para os máis usados e unha pestaña de sair ben, este menú pode ser configurado simplemente vindo aquí e configurando por exemplo, pode ser que non atopemos útil, útil ter esta pestaña de computador e incluso o historial podemos cambiarlo por usados máis habitualmente. E podemos quitar o de favoritos e deixalo así. Un menú, o historial de, máis, de usados habitualmente e as opcións de salir. Incluso podrías quitar ya este salir e por un botoncito de, de salir por aquí ou como a topes máis interesante. En Plasma, normalmente as opcións de configuración que se cambien habrá que aplicalas e logo aceptalas. Os cuadros de diálogo suelen funcionar así. E en Plasma isto é moi útil porque os cuadros de diálogo poden ter un monte de opcións é moi doado que ti selecciones unha, selecciones outra, selecciones outra e ao mellor cando queres descartar pois non te acordas ni o que te has seleccionado, ni o que como estaba, ni como non estaba entonces é máis fácil pois volver atrás ou cancelar que andar a pensar eh, a que lle demos. Sin embargo, moitos escritorios eh, modernos utilizan o, o concepto de simplemente si pulsas algo queda cambiado. Bueno. En Plasma a opción é aplicar aceptar. Vale, incluso si cambias o, a configuración, podes editar o menú en sí. Aquí temos como cambiar as aplicacións, podes añadir unha nova, podes organizalo de, de forma diferente e podes tamén cambiar o, o propio lanzador que en alternativas se sugire lanzadores que haya que cumplan a mesma función por exemplo, podemos por un cuadro a toda a pantalla que está ahora de moda aquí podemos buscar aquí podemos buscar ou podemos seleccionar no menú e temos incluso favoritos as, as ferramentas para sair etc ou podemos optar por un menú máis sinxelo con os favoritos, digamos, en iconos e cun menú máis doado me gusta utilizar o que trae por defecto que este pero bueno, cada un ten as súas necesidades as súas carencias hai a quien lle pode ser incómodo isto tanta opción si, si total sempre uso menú sempre uso da mesma maneira e sempre Otros pueden usar un menú a toda pantalla. siempre vas a poder buscar cualquier cosa con, simplemente escribir. Incluso puedes buscar ficheros y puedes buscar incluso una web directamente con simplemente escribir. Este menú está organizado en categoría de aplicaciones en los escritorios Linux as aplicacións instalan así. Ti tens que dicirlle calé. Mi aplicación pois é do tipo desarrollo, ou é do tipo ofimática, ou é do tipo utilidades, ou é do tipo multimedia, o que sea. E se organizan así, por exemplo, aquí están as de internet, todo relacionado con internet, que está instalado no sistema, todo o de ofimática, etcétera en Windows, por exemplo, o habitual é que se instalen eh, en función do, do distribuidor ou do desarrollador. entonces tes Microsoft, tes eh, Adobe, tes Autodesk, o que sea que teñas instalado. Aquí no, aquí o habitual é que, te, que o teñas así. Hai algunha aplicación que podes de terceiros que podes instalar que, que sí que se instala desa maneira, pero non é usual ver iso nun escritorio Linux e eh, a xente que programa unha aplicación para que se instale así mm, moi mal, non está ben visto este menú é útil, cómodo é moi doado de usar e non hai ninguna razón para para por o nome da tua empresa aí vale, estas dúas ventaniñas de aquí permiten navegar entre escritorios tres escritorios virtuais. Un escritorio virtual é a vista que tes do, do propio escritorio. Fondo de pantalla, iconos, panel, etc. Un fondo de pantalla, iconos, panel, etc. Si ti abres aquí, por exemplo, un navegador de ficheiros, este navegador de ficheiros non se ve no outro escritorio. Cando utilizas un xestor de tarefas, podes indicar que no que neste que no xestor de tarefas se besan as, as tarefas deste escritorio ou todas. A veces é cómodo ter aquí disponibles todas como unha forma rápida de acceder a calquera delas. Non estou no escritorio, pero teño que abrir esta aplicación e vou bailar. Xa está, xa estou no outro escritorio, na outra aplicación. E aquí depende moito da forma de traballar de, de cada un. Os, est os estores de tarefa a min gustame que sean así, de texto. Nome da aplicación e que ficheiro ou o que sea que estea aberto nesa aplicación. Pero hai moitos máis. Este típico de, de Mac e similares, aunque tamén é moi moi usual velo en moitas distribucións de Linux que simplemente que simplemente che permite emular un os estores de tarefas de de Mac, vamos. para que sea más fácil de ver. operacións, pois vemos como se vai como se vai como se van engadindo as, os iconos que representan as aplicacións abertas e bueno, hai outros hai outros paneis que combinan esta idea con un lanzador de aplicacións entonces podes ter as túas, os teus iconos para lanzar aplicacións esas están Entonces terías aquí todo o que necesitas. que o que utiliza Mac. Sin embargo, a mí o que me gusta este, este sistema. Me parece moito máis cómodo, moito máis sinxelo. Sobre todo porque este, ao ser tan grande, ou ocupa na, na pantalla ou o tes que ocultar. entonces cando andas manipulando ventanas de aplicación, pois acaba sendo, para mí unha lata. Pero bueno, cada un o usa como quere. Vistos os escritorios, que podes ter varios e podes cambiar de un a outro, sin problema ningún, podemos ver as actividades As actividades son eh, unha idea parecida dos escritorios, pero eh, máis completa. Os, eh, as actividades permiten configurar cada escritorio de forma que teña eh, unha serie de elementos propios que o distinguen de outros, de outros escritorios. Por exemplo, vamos a supor que queremos unha actividade Aquí tiñamos unha para o noso ocio. Unha actividade para o noso ocio que lle podemos asignar un cartafol de vídeos. Aí donde gardas todos os vídeos, pois se mostrarían. Se tivéssemos vídeos, películas o que fose, pois irían vendo por aquí todo. Pim, pim, pim, pim no canto de ver o escritorio. Este sería como está outra actividade e esta estaría así. En vez do escritorio, vídeos. Se volvemos a actividade predeterminada, pois vemos que está como habíamos deixado, con nosas aplicacións abertas, con nosos iconos, e se volvemos a aplicación a actividade de ocio, pues vemos que está ahí. Entonces aquí podemos, por ejemplo, por un lanzador, de un reproductor multimedia, eh, podemos por un de gráficos, por ejemplo. Entonces, ¿eh? aquí podríamos lanzar un oso reproductor. Así va a quedar mayor. Y aquí un oso a nuestra aplicación de, no subvisor de imaxes. Isto seguiría sendo diferente ao que temos aquí. Aquí vamos aquí, vamos lá. Vale, isto non molestaría para, as, para os vídeos que teñamos por aquí. Sería bastante parecido a traballar co escritorio, pero cada actividade ten un cartafol diferente. Se creamos un fichero aquí, vídeo non se verá aquí porque evidentemente o cartafol no que está é este vemos aquí están os nosos iconos e aquí está o ficheiro que creamos ahora por suposto andar a cambiar con isto é bastante latoso entonces podemos por un visor de actividades, ou ven unha barra de actividades, que sería máis parecido a isto. Pois que por o nombre, pois ocupa máis. Vamos a usar para que para ver como como vai. Ocupa máis que, que isto. E por iso eu utilizo isto e non esa. É máis cómoda porque en, un solo clic cambias de actividade, aquí tes que daría dous, pero non se pode ter todo. Eu prefiro telo aquí e con isto xa me parece bastante suficiente para que sea. Podes asignar ya tallos de teclado, que pase. Tamén pode ser un rollo andar a buscar unha, unha combinación de teclas <laughs> que funcione guai para iso si, se usas, por exemplo, control 1, control 2, control F1, control F2, pois cambia de escritorio, hai outras combinacións que están asignadas, entonces tens que estar buscando unha que non estés sin asignar, non sei, bueno. Tampouco compre. Por suposto, podes cambiar a configuración do escritorio, Ahora que estamos aquí, vamos a ocio. Vamos a obter un novo fondo. provee Plasma, que puedes descargarlos de otros, de otros sitios, naturalmente, pues hay más en ahí. Pero, en principio, en principio no no hay ningún motivo. Kuma lo sé, esto ya debería estar seleccionando, pero bueno. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vale. Isto é o que chamamos unha vista de cartafol. A vista de cartafol nos permite ver o contido dun cartafol. Hai un widget, un trebello, que precisamente viste Garzafol e que podemos asignar por aí. E podemos dicirlle, por suposto, que nos mostre o que nos queiramos. Por exemplo, documentos. este visor non afecta esta configuración. Tamén podemos dicirlle que todo o escritorio, en vez de unha vista de cartafoles, sea o que Plasma chama un escritorio. Un escritorio é un fondo vacío, un lienzo, onde ti colocas todos os widgets que ti queiras ou ningún, e o poso teu, o teu gusto. podes configurar que é o que fai cada botón do rato e, bueno, algúns outros asustes penales. Vale, con isto creo que temos unha idea bastante boa do que é un, como os, os conceptos máis, máis básicos. Volvemos a actividade predeterminada. as actividades predeterminadas, igual que os escritorios, non son, obligado, non son obligatorios, podes usalo se o topas útil ou podes non usar se non o topas útil. Consumen algo de memoria, evidentemente, pero non para equipos modernos non é nada espectacular. Depende do uso que fagas, naturalmente, se en cada se tes 10 actividades en cada unha delas tes un vídeo aberto de 3 horas, pois vai ocupar un mogollón e se realmente tes así aplicacións pequenas, na maioría delas ou ninguna, na maioría delas, pois realmente o que é a configuración en sí, os, os widgets que poidas querer ter e todo o que queiras añadir, non vas ter eh, moita diferencia. Ocupa, pero tampouco nada, nada do outro mundo. Entonces, Empezamos falando do que é o, o escritorio en sí e acabamos falando dos escritorios segundo plasma que serían esta idea. Aquí añades pues, o que queiras, panéis, widgets. Na vista de Cartafol tamén podes añadir widgets, pero a diferencia que na de escritorio o que hai no o que estás vendo non é unha carpeta, Si ti creas un icono aquí nunca vai ser un, un documento como este aquí podemos crear un documento creamos un documento, documento 2 si vamos aquí no gestor de ficheros a esta dirección bueno, podemos ir podemos ir así, acabamos antes vemos que aquí hay un documento 2 este documento creámoslo aquí, se creou aquí. Se eu creo un documento aquí, tamén se crea no visor. Esa idea de usar un visor de carpetas, que sea o mismo. Se eu volvo a predeterminado, aquí, aquí creo un fichero, gestor de ficheros aquí teño o meu texto de escritorio é un visor de, de Gartafol entonces o que se amosa realmente aquí son todos os ficheiros que hai dentro deste Gartafol aquí todo, todo o que hai aquí todos os ficheiros que hai aquí sean, un, sean estes tres, sean 200 se amosarán aquí Na outra actividade se amosará o contido deste cartafol. E no visor que hai no escritorio da outra eh, perdón cando tiñamos a vista de cartafol de vídeos se amosaba o contido deste, deste cartafol como ora hai un escritorio o que hai non é un cartafol entonces vamos aquí ocio outra vez e aquí non hai ficheiros e de feito non, non me permite por ficheiros podo por iconos pero mos convirte el directamente non, non me vai permitir por un fichero aquí non me vai permitir por un fichero isto é un icono que representa a un documento que está en esta en este cartafol pero non aquí a diferencia eh, digamos que cando gardas un documento supoñamos vamos a guardar iso vamos a abrir unha folla de cálculo vamos a facer unha serie de cálculos complexos para ver como funciona vamos por unha expresión moi complicado, por exemplo, 2, 2, iso máis iso. Vale? Cando pinchas en guardar, e eh, te leva a guardar, non hai ninguna maneira de guardar iso aquí. Guardámoslo na carpeta que queiramos, pero non se vai ver aquí. Si queremos que se vese aquí, teremos que crear un, un acceso, da mesma maneira que fixemos antes. Podemos ir a, ao fichero, arrastralo ao escritorio, el nos creará un acceso a ese fichero, pero por defecto isto non representa ninguna carpeta, entonces non hai maneira de guardar o contido, ningún fichero no contido de ninguna carpeta, porque non, non é unha carpeta. Si vamos aquí, si o guardamos aquí en escritorio, por exemplo, e vamos aquí, Vere, veremos que está aí. Pero, na actividade ocio, aquí non podemos guardalo. Evidentemente, podremos ir aquí y arrastrarlo. De feito vemos que nos pon bastante da bastante lata no sentido de que donde o crea aí queda. Se puede realinear, pero eh, vemos que o concepto en sí é diferente do que estábamos facendo antes na actividade predeterminada, por exemplo, ou ao principio cando esta era o cartafol de vídeos. supuesto, podemos cambiarlo en cualquier momento. Voy a volver a vista de cartafoles. Y vemos que siguen aquí. esta diferencia é bastante interesante aunque eh, a moitos usuarios que non están acostumados a este concepto se les pode atragantar un pouco non é trivial de feito, é natu de feito antes. De feito, entender o que está sucedendo a veces pode ser bastante bastante lioso. Ao principio do desarrollo de Plasma querían utilizar esta idea, pero eh, como moitos usuarios lles eh, era moi difícil, al final acabaron volvendo a esta. É simplemente, digamos que incluso hasta o puseron por defecto que isto vai así para facerse unha idea da, da, da dificultade que pode chegar a, entre, a entrañar usar a, a outra idea ben escritorios, escritorio virtual actividade ese parte a parte principal, si queres, de todo o de toda a interfaz de Plasma. A partir de aí dan as opcións de configuración, de como funciona, de que tipo de widgets usas, a maioría, do, a maioría teñen máis que ver co aspecto que outra cousa, temos o sector Dolphin, que é moi configurable, que é, que é interesante telo configurado adecuadamente, pero o que a interfaz descansa nestas tres ideas escritorio, escritorio virtual e, e actividade. Os escritorios virtuais son estes e as actividades son estas. Aquí podemos ter as que queiramos e incluso podemos apagalas no momento dado e resucitalas e, e podemos asignar un icono montón de, de cousas máis hai máis cousas que se poden facer podese dicir que, de, que determinados ficheiros solo forman parte dunha actividade os widgets que coloques no escritorio solo formarán parte da actividade na que, na que os configures e incluso os accesos directos que teñas na barra de tarefas por exemplo, os de ficheros podelo seleccionar para que solo se besa en unha actividade por defecto e non en outra. Vemos que ao cerralo desaparece. Sin embargo, se cambiamos de actividade, vemos que aquí está. Volvemos a pecharlo, está pechado, pero sigue aí. Sin embargo, aquí en ocio non está. Podemos ter os nosos accesos directos por aquí en función de si se utilizan para una aplicación ou non, para unha actividade ou non, e podemos ir adaptándonos moito ao uso que fagamos. Se estamos continuamente nunha actividade usando usando o navegador, pois ten bastante senso crear un, un enlace aquí. Se usamos un procesador de textos, pois o mesmo. E facelo incluso nas, nas actividades nas que só so, nas que utilicemos máis. En actividades onde non usemos ou, ou utilicemos rara vez unha aplicación, pois ao mellor non ten, non ten sentido ter un acceso deste o panel. E nada máis, espero que non fose moi, moi aburrido, porque que sole pasar cando explicas cousas como estas. E nada, animando a usar plasma.